доброе утро, друзья! Всем привет, с вами я, Компот. Сегодня я, как всегда, работаю обычным фермером в Майнкрафте. Так, вот моя мотыга, вот мои семена. Войдемте, собственно, работу, друзья. И вы, наверное, удивлены, почему сейчас не летсплей, почему я сейчас работаю, опять деревни жителей. Но, друзья, я же обещал, что летсплей не будет часто... Ну как, не будет часто, он будет очень часто выходить. Но летсплей будет выходить не каждый день. Иногда он будет выходить каждый день, иногда через день. Дело в том, что помимо подписчиков, которые просто обожают Let's их большинство. А, есть еще подписчики, которые ненавидят Let's и обожают вот такие вот видео, где я работаю, чем-то занимаюсь в деревне жителей. И знаете что? Вот эти вот подписчики, которые любят Let's их намного больше, их большинство. Но мой канал, друзья, для всех, и мы учитываем мнение каждого, потому что каждый подписчик важен, абсолютно каждый. Так, друзья, давайте сажаем это все. Главное, не забывайте досмотреть мои видео до конца и ставить мне лайки, потому что это очень мне помогает. Ну, сегодня обычно я так понимаю, рутинный день. Так, давайте все засадим вот это вот аккуратненько. Так, так, так, вот, вот так, ё-моё, блин, аккуратно надо это сделать и... Я не понял, а что ты один работаешь? В, в смысле? Ты мне что ли говоришь? А что такое? Ну, работаю, как обычно, фермером. Ты чё, не слышал, что ли? Эх, ты опять на собрание не пришел. Мэр назначил тебе помощника жителя, который должен помогать тебе. Я думаю, ты знаешь, как он выглядит. Ну, такой обычный, в одежке, с носом, да? Я думаю, ты понял, с одной бровью. Он назначил тебе помощника, а ты почему-то один убираешься тут. А зарплату-то вам делят на двоих. Чё? Так, спасибо за информацию. Друзья, житель только что сказал, что вчера мэр нанял мне помощника, но... Почему я сам? Я сделал уже большинство грядок сам. Так, осталось только найти этого помощника и где... А, вот же он стоит. Эй, ты чё со мной не этого, не, не делаешь огород? Э, ты думал, что я не знаю? Я, вс я все знал. Ты мой помощник. Пойдем вместе делать огород. Вообще-то нас мэр обоих назначил этим заниматься. Это довольно-таки нелегкая работа, и ты сам должен понимать, что я один не справлюсь. Поэтому давай-ка не лентяйничай тут. Мне лентяи в помощниках не нужны, а то сразу тебя уволят ничего ты не понимаешь. Я очень сильно болен. У меня есть проблемы. Что? Как ты болен? Ты абсолютно здоровый. Вон на своих двоих стоишь, собственно. Говоришь, как обычный житель. Ты просто притворяешься. А ну-ка, пойдем убирать Там вот тебе мотыга в руки. Давай, я уже половину своей работы сделал, поэтому иди к ты, давай все засаживай. Давай, давай, бери ты не понимаешь, скоро же закат, посмотри на это. А ты не представляешь, что со мной становится на закате. Я болен кое-какой проблемой. Слушай мою историю. Когда-то давно я был в лесу и нашел там специальный гриб. По своей глупости, из-за того, что очень хотел есть, я его съел. И случилось со мной нечто. Теперь каждый вечер, а иногда ночь, я превращаюсь в нечто в Майнкрафте, и со мной творится что-то страшное в 3 часа ночи. Так, житель, я тебе сказал, пошел вон отсюда, не мешай нам разговаривать. А, в смысле, ты серьезно, что ли? Ой, слушай, ну если ты серьезно, то... Ну ладно, прости, отдыхай дальше, давай, удачи тебе. Блин, друзья, надо же, у жителя реально тяжелые проблемы. Он болеет. Блин, жалко такого бедолагу. Ладно, сегодня все сам сделаю, да и завтра, наверное, придется все опять самому делать. Чё? Чё вы говорите, ребята? Вы говорите, что он меня может обмануть? Хм, знаете, ребят, а вы правы. Вы, вы абсолютно правы. Он меня мог вполне обмануть. Он меня реально мог обмануть. Он мог просто так отговориться, чтобы не, не, не убирать со мной огород. Вот и все. Друзья, спасибо, что помогли мне. Спасибо, что это сказали. Хм, нужно как-то за ним проследить. А, так-так-так, давайте это прямо сейчас и сделаем. Ой, где он там находится у нас? Давайте будем вот так вот следить за ним аккуратно. Пойдем нестандартным путем, обойдем дом. Так, ну мне тоже кажется, что он начинает на самом... Что он там делает? Что он там делает? Стоит тупо, смотрите, друзья. Пока что просто стоит. Ничего не делает. Так, давайте вот так вот из-за камушка подглядывать за ним. Так, стоит пока что, все нормально у него, ага. И, и, кстати, скоро начинается ночь, смотрите, где, где, где, где солнце. Вон солнце, оно скоро опустится, будет закат и ночь. О, тихо, куда-то идет. Нет, просто на огороде стоит смотрит что-то, с кем-то разговаривает. Слушайте, мне, мне кажется, он реально обманул. Короче, я думаю, что стоит проучить этого наглого жителя, который постоянно всех обманывает. И, блин, я сегодня начал работать фермером. Даже сегодня летсплей не выпустил. Друзья, кстати, завтра выйдет летсплей. Летсплей будет выходить, скорее всего, через день или почти каждый день. Летсплей будет абсолютно всегда. Запомните это раз и навсегда. Но, ну, а тем временем я хочу, очень сильно горю желанием просто наказать этого наглого жителя, который вот так вот меня обманывает. Что он там делает? Что он там делает? Смотрите, до сих пор разговаривает, теперь куда-то идет. Тихо, он ближется в нашу сторону, так давайте-ка отойдем, спрячемся. Окей, друзья, я думаю, что скоро ночь и самое время его наказать. Так, ребята, наступила ночь, и уже все жители заходят в свои дома. И ой, друзья, сейчас я раскопаю свой тайничок. Так, хопа, хопа, угу, и угу. Вот, друзья, мой тайничок. Сейчас я возьму с собой все вот эти вот оружия и просто напугаю его, типа, а, смотри, какой я страшный с оружием хожу, бу. Короче, друзья, готовьте, сейчас будет реально крутой пранк над жителем. Так, нужно оружие взять в руки. Ну чё, друзья, пойдемте тролль жителя. О, друзья, ладно, давайте выходим из дома. Так, дверь закрываем на ключик. Ага, отлично. Овечка, тихо, не шуми, не пали меня. Так, я уже не помню, где живет этот житель, но лучше заглядывайте в каждый дом. Так, тут нет никого. Так, давайте тут посмотрим. Только тихо, ну как бы никого не разбудить. Так, погодите-ка, в тех домах есть? Мне кажется, или... Тихо, житель, не пали меня. Мне кажется, или он тут? Нет, нет, мне кажется, он не тут, друзья. Где-то, короче, он в одном... Это он был? Нет, это не он это его соседи. Ну черт возьми, где же этот обычный житель? Я его должен найти, он где-то находится в этой деревне. Так, так, так, так, так, так, так. Может быть, в этих домах он где-то находится, я не знаю. Давайте посмотрим. Так, тут тоже нет. Значит, у меня есть два предположения. Либо тут, либо там. Скорее всего, там, потому что этот житель бедный и безработный. Он живет в маленьких домах. Ну что, друзья, вы готовы напугать этого жителя? Эй, житель, за то, что ты не пошел со мной сегодня работать, мне придется тебя убить. «Эй, ты чё, сдурел, что ли? Отойди от меня, ты чё делаешь?» «Извини, житель, мне придется тебя убить. На счет три я стреляю. Раз, два. Нет, пожалуйста, не надо, хорошо, я буду с тобой работать, я буду. <laughs> Ладно, житель, я тебя обманул на самом деле. Да на самом деле не хотел тебя пранковать. Почему, скажи, почему ты сегодня меня обманул? И за это я э, чистил грядки за тебя. Поэтому завтра ты выполняешь всю работу за меня, понял? Так как я выполню, если я болею особой болезнью? Ну, житель, ты опять за свою, ну, ё-моё, ну, я тебе первый раз поверил, второй раз поверил, но этот раз я тебе точно не поверю. Завтра ты работаешь. Так нет, ты можешь это проверить, да верно, еще же не три часа ночи, вот будет три часа ночи, я, возможно, в кого-то превращусь, но лучше тебе бежать отсюда, потому что моя мощь будет очень сильной. Да-да-да, очень смешно, давай, пока, житель, короче. Э, мне это вообще не интересно, завтра утром выходишь на работу за место меня. Вот, друзья, все, мы приручили, так сказать, <laughs> приручили. Приучили, если правильно сказать, конечно, этого жителя к нормальной работе. А пусть работает и, так сказать, не тунеядничает. Вот так э, сказать. Все, друзья, теперь наконец-то можно нормально спать и не бояться. <laughs> А ты уже задолбался. Ладно, друзья, все, всем спокойной ночи, на утро проснемся. И посмотрим, что там да как. Блин, что там за звуки такие? Ты кто шумит? Опять, то этот житель не хочет работать, тоже шумит. Что за деревенька у нас так... Кая! Это кто такой? Ё-моё! Это кто такой? Что он делает? Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, вы это видели? Вы это, черт возьми, видели? Это кто? Это что за монстр? Эй, эй, хватит стрелять, хватит стрелять, эй! Ты кто такой? Как ты заспавнился тут? Черт возьми! Пошли вон отсюда все! Пошли вон! Тупые зомби, пошли вон! И ты пошел вон! Ё-моё! Это что за фигня тут происходит? Что за апокалипсис творится? Нет! Домой! Тихо! Домой! Тихо! Вы это видите? Вы видите это кто? ха Компот, я же тебе говорил, что я превращаюсь по ночам в настоящего монстра. <laughs> Ё-моё, что творится с этим жителем? Так, друзья, я должен с этим разобраться. Я должен с этим покончить. Готовы? Поехали! Я думаю, мы спасем эту деревню жителей. Так, черт, черт, черт, я горю. Так, ты так, давайте базукой ровно прицелимся и шмаляем просто... Блин, нет, нужно подобраться поближе. Нужно срочно... Ё-моё, все горит. Настоящий апокалипсис происходит. Эй, получай! Ё-моё! А, чё, чё это за хрень происходит? Нет, нет, нет! Нужно съесть яблочко. Черт возьми. Нет, он еще жив. Он еще жив, черт возьми. Окей, давайте вот так вот нему стрелять. Стреляем, стреляем, стреляем, стреляем, стреляем. Юма, видите, он подвис немного, он немного подвис. Черт возьми, вся деревня горит. Что же мне теперь делать? Окей, нужно съесть яблочко силы, друзья. Съедаем яблочко силы. Я думаю, что я смогу как-то, не знаю, справиться с ним. Давайте, друзья, стреляй. Нет, что тут происходит? И нет! Ах, черт. А, блин. А, чё? Я убил его? Я его убил? Ну ё-моё, блин, чё с деревни теперь? Все горит, все дома разрушены, деревья горят. А, -мо, что, что произошло? Где этот житель? -мо, кажется, он погиб. И жители, которые рядом были, тоже погибли. Черт возьми, весь дом разрушен. Это очень фигово, друзья. Я бы даже сказал, это гиперфигово. Что ж теперь делать-то, а? Ну, видимо, ничего не остается мне делать, как только, не знаю, бежать отсюда. <laughs> Вот и все, друзья. Мы, короче, убили этого тупого жителя, и он мне даже разломал дом. Блин, реально с ним что-то творилось не то. Как хорошо, что у вас в деревне нет таких жителей опасных. Слушайте, а может в вашей деревне живет такой же житель? Срочно проверьте всех жителей, друзья. Они могут причинить здоровье другим жителям, как это было в моем случае. Ох, нечто необъяснимое просто происходит с этим жителем в Майнкрафте. Короче, ребята, я пошел звонить в полицию, чтобы они тут провели экспертизу Все Вдруг тут вообще зараженная территория теперь. С вами был я, Компот. Спасибо, что помогли мне обезвредить этого запрещенного просто жителю-убийца в Майнкрафте. Ой, ладно, друзья, спасибо большое за просмотр. Всем удачи, всем спасибо, всем пока. Завтра выходит летсплей. Ждите летсплей.